ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ today is January twenty sixth so ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇವತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೋಮಲ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದವರು ಸೊ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗಿಬ್ಬರು ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡನ್ನಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು ಏನೋ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಗೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಗಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಐತೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹ್ಞೂ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಆ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಜಾ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಮಾಸೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಮಾಸೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಲೈನ್ ಓದ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕೋಟ್ ಭಾರಿ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಶತ್ರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ನಂಬು ಯಾಕಂದರೆ ಶತ್ರು ನಿನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಅವ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದೇನೂ ಇರಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಇಲ್ಲ ಎನಿಮಿ ಆ ಥರ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೇನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಈ ಕೋಟ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಗುರು ತುಂಬ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗೇನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಗುರು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಳೋದು ತೆಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡೋದು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಾನು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಲಡಾಕ್ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆ ಡೌಟೇ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಬೇಬಿ ಫುಲ್ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಇವಳನ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮೈನರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ around cost eighty thousand something ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೋಮಲ್ ಅವರು ಅವ್ನು ಹೀಟ್ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸವರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನು ಸ್ಪೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ವೈಬ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಾನು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ಗೂ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಗುರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ everything happens every day is not Sunday ಅಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹ್ಞೂ ಏನಾಯ್ತು ಗುರು ಏನಾಯ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಗಿರೋ ಸೀನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಎರಡು ಗಾಡಿ ಅವರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೈನರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜೇ ಒಬ್ಬ ಅವ್ನಿಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ವರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಡಿದು ಯಾವುದೋ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ಅವ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೇನೋ ಕಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಸೊ ಬಂದಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಮುಂದೆಗಡೆ ವಿಶಾಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಇದು ನೋಡು ಬ್ರೋ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವ ನೋಡು ಹುಷಾರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಮನೆಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು ಬ್ರೋ ಜೋರಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಇವಾಗ ಯಾರ ಗಾಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ನೀನು ಆಯ್ತಾ ಹುಷಾರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪಾಪ ಗುರು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಯಾರ್ದೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿ ಆಗಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಡ್ದೋಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಹುಡುಗ ಅಳ್ತಿದ್ದ ಇದು ಏನೋ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಪಾಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಂತವ್ರೆ 저 위로 랑가다게 ಏನಾಯ್ತು bro bike not starting okay Alto ಡೋಟ್ for you move Alto Alto ಒಲಿ ಬ್ರೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಟೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ತೊಗೊತಿದ್ರು ಸೊ ಟೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸೊ ಒಂದು ಬರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ತೋರಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಪಾಪ ಒಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ second gear second gear It's in neutral. Lift the clutch. Hold the clutch tightly and lift it up. Lift. Lift the clutch. Fuel is there. Rider ಗುರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಯರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಸೈಡಿಗೆ ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಂದ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ತನಕ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ಏನು ಪಾಠ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಗಾಡಿ ಈಸ್ಕೊಳೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಗಾಡಿನ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಓಡಿಸಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಜೋಮ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಅಂತಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂತೀರ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ you have to learn from this things ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಯಿತು ನಮಗೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದಿನ ಆಗಲೇಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇಶ್ಯೂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೈಕ್ ಗಾಡಿನ ತೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಂದು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕೇ ಆಗಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಗಿಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸೊ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂತ ಇದು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಥರ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿದು ಚೇಂಜ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಿಂಚ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅದಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ತಿರುಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಯಿಲು ನನ್ನ ಕೂಲ್ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಯಿಲು ಬುಲೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಯಿಲು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿಲು ತುಂಬ must and important coolant oil ಗಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಹೆವಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತೋದ್ರೂ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಬೇಸಿಕ್ ಗೇರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸಸರಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಒಂದು ರೈಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇನ್ನು ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಹ್ಞೂ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಪ್ಪ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹತ್ತತ್ರ ಏನೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆಯಂತೆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಸ್ತಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗರು ಏನಂತ ಎಷ್ಟು ಕಾರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರನ ಹಾಂ bro sir hi Today you started your journey. From Bangalore, where so? One stop You're from? can you see in the back? Everything is written there. Bangalore in the Delhi. Yeah, sir, it's there. You're basically from Bangalore only. ಇವನ್ ಗುರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ yo is old fellow like ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಏಜ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ so is like like to go go. ಯಾರ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಕಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸೈಕಲಲ್ಲೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅಷ್ಟು ದೂರನಾ ಅಂತ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ I prefer that got that ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸೇಫಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಸೊ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು ನಮಗೂ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸೋಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸೋಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವರು ಸೋಲೋಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸೊ ಲೈಫಲ್ಲಿ self self company is the best company ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದು ಅದೇ self company so one psych company ಅದು ಸೊ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರೋ ಥರ ನೀವಿರಿ ಯಾರನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಫುಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡು ಬ್ರೋ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಭಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏ ಆವಾಗಲಿಂದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದು ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಗುರು temple oh fuck it's there oh ಗುರು ಕಾರ್ಗಳು ನೋಡು ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಅವಾಗಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಕೇಳೋಣ ಹಾಂ ಅವಾಗಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಗುರು ಗುರು ನಾವ್ it's perfect right attend of Google ತಾಯಿ ಟರ್ನ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟರ್ನ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಲಿ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಜನ ಸಾಗರ ಯಪ್ಪ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವರಣೆಗೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಗುರು ಸರಿ ಇನ್ನು ಒಪ್ಪನೇ ಕಾ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಬಿಡು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸೊ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಒಂದ್ಸಲ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈ ರೇಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಹೋ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಭಾರಿ ಆಗಿದೆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ನೋಡಿ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಗಾಡ್ ಕೊನೆಗೂ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಅದು ಗಲ್ಲಿ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ರೀಸನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೋಡಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ please do stay tune subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗಂತಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ take care bye bye see you all bye